Ne oldu? Эмнечи нурбек Э, жолугуум апам берген да жаш кезінде кийиптир анан сен кийип ал кызым деп берди да жана сууга чыксам деп кошуна айтышычы Мгм. мынтип го тей ай сен тиги элүү жаштагыдай аябай улуу картаң көрүнөт экенсиң дейт Тиги. ошолордун баарын угуп отурасың жакшынакай эле көрүнүп турасың мына жыйырма бештей эле өзүң козурасыңдай эле көрүнүп турасың қой сен мені жасым білмейсің бе ой жиырма жеті жиырма жеті деген мен жиырма екідемін не болды саған ой жиырма екі дегенді мен адашып кетесің де мен ойлап тұрамын жиырма екідегідей эле көріне даже жиырма бирдей көрінесің ушинчи жана жүрегім сығылып жүрегім бат бат соғып аябай қиналып кеттім да саған сұрап қояйын деп едім мен өзің кабатырланбай ишти кылар ал эме айгеримди көргөн жоксузбу ой мен сага апа көрүнүп атамбы э эми айтпадым беле мен карттан көрүнүп атам деп тамашалап атам эмне болуп атасың апаны сурап атам кое туруңуз көрбөй туруңуз киа рио автоунаасын утуп алгыңыз келеби анда шашылыңыз жаш youtube блогер инибиз гүлжигит ахматов өзүнүн каналында розыгрыш ойноп баштады анда шашылыңыздар орундар билеттер чектелүү номерлер описанияда жазылуу